Thank you. sobre Gabriela Posada. Ella ha sido una persona comprometida, ella es una persona que procura cumplir las normas de la entidad. Estábamos atravesando un cambio importante en la subdirección y Gaby nos apoyó como subdirectora encargada. Es una persona justa, respetuosa y absolutamente imparcial. Mi nombre es Gabriela Posada Venegas, soy asesora jurídica de la Dirección General de la Agencia Nacional del Espectro. Un servidor público debe tener muchas características eh, adicionales a las que podría tener un una persona que trabaja en una entidad privada porque la esencia del servidor público, como su nombre lo indica, pues es servir. Aquí evidencia además que el trato de ella hacia todos es un trato oportuno, es un trato digno, independiente del cargo. Es una persona cálida, que se da a los demás y promueve las relaciones interpersonales entre los funcionarios. Quiero decir que Gabriela es un ejemplo de funcionario público.